você enche meu interior, rompe dentro em mim um amor inovador, restaura o meu ser, enche meu interior, rompe dentro em mim um amor inovador. de Deus vem sobre mim, enche-me, Espírito Santo, Espírito de Deus. e me faça entender o quão grande é teu amor. Quero que minha oração possa me amadurecer e me faça entender. vai te restaurar. Vou pro meu amor, seu coração transbordar. Confia em mim, deixa o meu amor te inundar. E não há que eu não possa transformar. minha força, não desistirei. Mesmo se assim as portas se fechar, eu seguirei. mesmo quando o mundo se fechar ao seu redor, Ele está com você, Ele nunca te abandona. again.